böceği hep mutlu uçar Kırmızıdır rengi siyah benekleri Evimize girdi bir uğur böceği Mutlu böcek hoş geldin evime Uzattım parmağımı aldım onu hemen saydım üçten geriye Üç, iki, bir Uç, uç, uçur böceği Uç, uç, sen hep mutlu uç Uğur böceği hep mutlu uçar Kırmızıdır rengi siyah benekleri Evimize girdi bir uğur böceği Mutlu böcek hoş geldin evimize Uzattım parmağımı aldım onu hemen Saydım üçten geriye Üç, iki, bir Uç, uç, uçur böceği Uç, uç, sen hep mutlu uç tavşancık Ormanda geziyordu Bir ses duysa uzaktan Hemen saklanıyordu Minicik bir tavşancık Ormanda geziyordu Bir ses duysa uzaktan Hemen saklanıyordu Ya ya yaramaz suçların peşinde Ah ah yaramaz yine neyin peşinde Ya ya yaramaz havuçların peşinde Ah ah yaramaz yine neyin peşinde İnce pasta hazırlıyor Güzelce pastayı süslüyor Çok heyecanlı herkes çünkü Bugün kırmızı kuşun doğum günü İyi ki doğdun kırmızı kuş Kırmızı güzel kuş İyi ki doğdun kırmızı kuş Kırmızı güzel kuş ördek baklamış gördük bak Kar yağıyor her yere Haydi giy at kıbere Neşe dolsun göklere Sen de bizimle söyle Lapa lapa lapa lapa kar yağıyor Lapa lapa lapa lapa kar yağıyor Lapa lapa lapa lapa kar yağıyor Lapa lapa lapa lapa kar yağıyor Kardan adamı yaparız Gözlerine zeytin takarız Burnuna hava sıkı sararız Lapa lapa lapa lapa kar yağıyor Lapa lapa lapa lapa kar yağıyor Lapa lapa lapa lapa kar yağıyor Lapa lapa lapa lapa